اطلع لي فوق اطلع لي فوق اطلع لي فوق نعمل فيها طفره زميلي يلا بينا اطلع لي فوق اطلع لي فوق اطلع لي فوق اطلع لي فوق نعمل فيها طفره زميلي يلا بينا اطلع لي فوق اطلع لي فوق اطلع لي فوق اطلع لي فوق اطلع لي فوق اطلع لي فوق اطلع لي فوق اطلع لي فوق اطلع لي فوق اطلع لي فوق جميل جيت سوق تسيل نديت هسيل وبسند اكيد ده بين بينا نلعب بعيد كام داون هومي تيك ايزي بليز شغل جيبك فيز لو تهت فيه مش شغلتي مش شغلتي مش شغلتي برا برا با باب باب باب برا باب اطلع لي فوق اطلع لي فوق اطلع لي فوق نعمل فيها انت زميلي يلا بينا اطلع لي فوق اطلع لي فوق اطلع لي فوق اطلع لي فوق اطلع لي فوق نعمل فيها انت زميلي يلا بينا اطلع لي فوق اطلع لي فوق اطلع لي فوق مودي قفش برو راسي خارج جول قدامي حارق كون زميلي ظابط صوت هنا راسم لون كيكو جايب جول ماسك الحديده ليكو عامل رول صحابي بقى الطوز اخوك الفا زول بندش وبجري بلعب غلول في وشوش كتيره لاجل الرجول انا مفيش منافسه اخوك ديكتاتور واو gotta fight it in the ring in the ring زميلي وولد واتش شيت شيت شيت uh, كراون كينج كلهم crown Tlalifo, tlalifo نعمل فيها طفرة زميلي يلا بينا طلع لفوق طلع لفوق طلع لفوق نعمل فيها طفرة زميلي يلا بينا طلع لفوق طلع لفوق طلع لفوق طلع لفوق طلع لفوق طلع لفوق طلع لفوق على طلع لفوق طلع لفوق طلع لفوق طلع لفوق طلع لفوق طلع لفوق على